弟兄姐妹，大家好，欢迎来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。那今天第一百一十七讲，神要对你说什么？ 不要打我！到底是怎么一回事呢？鞭子是为打马，配头是为勒驴，行杖是为打愚昧人的背。鞭子是为打马，配头是为勒驴，行杖。 是为打愚昧人的背。那我们大家也不会否认呐，啊，人生的、人性的原罪就是骄傲，所以到现在呢，我们不论是 <laughs> 怎么样的文明，我们还是非常的骄傲和自意。 因为一般的人都会自认为自己都是好人呐，自己都是多对的啊，那只有别人错，别人不对， <laughs> 所以很多时候我们都是希望是别人能够赞美我们，呃，奖赏，呃，奖赏我们，所以呃，我们不是很喜欢人家哎来教导我们，来呃责备我们啊，更不要说别人来呃教育管教。 惩罚着我们。那我们今天所看的这个经文呢，其实要讲的，其实就跟这个管教、惩罚是非常直接的关系的。编子是为了打马，配头是为了勒驴，形杖打在背上呢，就是为着那些愚昧的人。 那应该也不是太陌生，虽然在我们环境里面，这些马啦、驴啦，你是少见的啊，但是不会陌生啊。我们都呃，可以从一些的古装戏里面看到，那个鞭子打在马的这个身上，它起作用其实就是打一下或者打多下啊，就是那马就走。 啊，打多几下马就走快一点哦，打猛一点啊，马就跑快一点哦，如果你看到那些在赶马的人，或者是赶时间人，哇，抽打这个马，哇，你就会发觉到那个马就是冲又猛的哦。所以打这个马哦的这个鞭子，其实是作为一个驱动着。 马向前的一个工具来的，那配头是什么呢？那配头它其实呢也不是太难明白，那就是套在深处有牛啦、马啦、驴啦啊，套在它们深处的啊的景象上，或者是啊，特别是马哦啊，或者是呃绑在它的这个口啊这这方面啊。 就是作为一个工具呢，就是当这些牲畜走的时候，哎，它一直走，它不停怎么办？哎，其实你就用这个所谓的配头，它可以就是一些的器具，然后或者是特别是普通的，就是绳子啊，你一拉，哎，它就明白你的意思，它就会停啊。然后你甩一下啊，它又继续走，或者你要向左、向右啊，其实。 这个呢，配头呢，就是作为一个控制的一个呃去迹。那简单来说呢，就像是一个这个方向盘一样哦，可以控制前啦、后啦、左拉、右啊，这个也不是很难明白。所以也就是说，有这个鞭子也好，配头也好，其实就是要麻 深处向前啊，向左向右都有这个控制的一个目的在当中。然后他来到这个呃呃行杖呢，我们都知道行杖不是拐杖，拐杖是给老人家用的。行杖就是因为是刑罚的作用哦，刑罚的作用是打在人的背上的哦。 所以也就是说，这个刑杖本身就意味着是有一种管教跟惩罚性在当中。所以这个刑杖的目的呢，其实直接来说，它就是一个管教的一个目的。你从马也好，驴也好，牲畜生的的这个角度来看，当然。 啊，绑在你的这个呃口上、颈项上的一些配头，你会舒服吗？当然不舒服。那边打在你的这个啊深处的呃肉上，会不会疼痛？当然也会疼痛。但是这个的啊鞭打还有这个不舒服呢，其实呢就是让你知道，哎，主人要你向前向右，要快要慢，你就明白他的意思啊。所以这样的一个呃。 舒服，还有这样的一个疼痛，其实是要你按着主人的心意来去走。所以，他来到我们基督徒的身上呢，可以这样说呢，就是这个仗打在一个愚昧人的身上，会不会难受？当然会难受。会不会痛？当然也会痛。会不会不舒服？当然会了。 所以哪一个人喜欢被管教，喜欢被人家教育，喜欢被人家呃惩罚？当然没有人喜欢了。但是呢，当你在不喜欢的当儿的时候，你会发觉到这个是一个行杖。为什么会有一个行杖？是为什么？是因为你被管教，你被教育了，是因为你做错事情了，所以需要有这个惩罚。所以这个刑刑打了下去的时候。 骑士就是要纠正你，哎，你走这条路走错了啊，你应该停下来。你走这条路走错了，你应该摆回来。所以这个形象打了下去呢，其实呢会痛，会不舒服，也甚至会讨厌、不开心。但是呢，他却帮助着你嘛，帮助着你。作为基督徒的话，你可以走在上帝的道上。 你可以合乎上帝的心意，你甚至是可以悬崖勒马，不再做错事得罪上帝。所以这个刑杖呢是不好，也不舒服，是讨厌的。但是呢，它却让你停止啊，勒住你拉勒住你了，可以停下来不再做了啊，可以转弯了，让告诉你走着你。 才是上帝喜悦的路，所以这经文呢，行杖是为打愚昧人的背上，所以当行杖出现的时候，其实就是你做了愚昧的事，你成为愚昧人，行杖就临到你。如果你谦卑受教，甚至你还要感谢主，因为上帝。 的慈神爱硕绑着你，上帝的慈爱的责打是要管教你，这是神对你说的话。我们一起祷告，天父上帝，我们祈求恩主你帮助着我们，让我们。 知道很多时候你会有管教临到我们的身上，很多时候这些行杖打在我们身上，我们会不舒服，我们也会不开心。但是为了就是要我们停止不再做得罪神你的事，不再做错的事情。当你用配头勒住我们的时候，那其实就是要我们转换方向。 来到上帝你所喜悦的路上，所以我们祈求恩主帮助着我们，我们能够在当中呢，能够明白足你对我们的慈神爱说，知道你对我们的这个慈爱的责打都是对我们有益的。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。 你的参与，我的动力啊！欢迎你转发，也请你留言彼此鼓励分享。再见，上帝祝福你。